mga kapatid kapamilya, kabarangay, kapuso uh, kaibigan dyan kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Jules R. Black paki-subscribe naman po medyo maliit pa ang ating subscribers kaya nakikiusap po ako sa inyo na kung meron kayong pagkakataon kahit i-subscribe lang po maraming salamat so ito naman po si George R. Vlogs nagsasabing magandang araw sa ating lahat saan man tayo sa mundo God bless po at pagpalain sana tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa Salamat ng marami George R. Vlogs Dito naman po si George R. Vlogs At magkikwentuhan naman tayo Tungkol sa Banat, di Banat Bay eh, Kay Sandro Marcos napakasakit ng mga salitang binitawan ni Banatbay kay uh, Sandro ginawa niyang bakla yung bata kinumpara niya kay uh, Charis aywan ko ba tapos kinumpara niya kay Isko Moreno Sa palagay nyo ba, tawa ba ng gawing isang kanyang vlogger? Pwedeng mang batikos, pero, pero hindi naman yung ganong klaseng batikos na ibabato mo sa bata. Sinabi lang yung bata na, na bakit sabi niya option option bilang ba kami? Yung bata hindi mayabang, sinasabi lang niya yung katotohanan mga kabarangay. Well, hindi mayabang na medyo may pride ng konti. Siyempre nga naman, dapat lang na mag-pride kasi 90% almost sabihin lang 70% sa mga Pilipino ay gusto si tatay niya, si BBM. Kaya nag, nakapagsalita siya ng ganoon kasi iniisip niya bakit napakataas na ang survey ng tatay niya ganun pa rin ang sasabihin na option B pa rin sila which is supposed to be alam naman natin na simula't simula napakataas ang uh, respeto ng tao kay BBM at saka gustong gusto nilang iluklok sa pagkapangulo sa darating na Mayo kaya ito naman si ano uh, ah, below the belt naman kung tumira si Banatway sobrang sobra sobra sobra talaga yung tira niya kay ano yung pagkumpara niya kay Isko okay lang yun okay lang 'yon kasi napaangat yung na-upgrade yung bata kasi pero mo bata 27 or 29 years old i-compare mo sa presidential aspirant So na-upgrade si Kwan doon, si Sandro. Pero yung ikumpara mo yung bata kay Charis Pimping ko na isang babae naging lalaki, I think hindi naman tama yon na pagsabihan ni yung vlogger na yon yung si Sandro kailangan bago tayo magbitaw ng salita mga ka-vloggers mga kapatid kabarangay dapat ay isipin naman natin yung binibitawan natin salita kung angkop pa doon sa binabanatan natin yung sinasabi natin o hindi tapos sinaya pang kanta ka na lang si Sandro ba nakita na ba niyang kumakanta hindi pa naman di ba so ibig sabihin talagang yung mga sinabi ni Banat Bay eh, puro below the belt. Banat ba? Ito lang, yung ito lang yung advice ko sa iyo Total. Sa bagay ako, yung maliit lang yung mga subscribers ko, kukunti pa lang. Ikaw, napakarami na. Pero kahit na napakarami na, yung mga subscribers mo huwag ka nang kuhan gumawa ng ganong kwento para dumahi pa yung subscribers mo buti ka kung dadami eh baka marami nang nabawas sa mga subscribers mo ngayon dahil sa ginawa mo kay Sandro Marcos di ba actually nakikita ko nga nababasa ko na sa mga comment pagka napapanood ko or pinagkikwentuhan nila yung tirada mo kay Sandro nakita ko na marami nang galit sa'yo marami nang gustong mag-unsubscribe uh, sa'yo saka huwag ka nang magsabi-sabi ng lata, tanso kung ano-ano pa na pinipintang mo kadag, kadag, uh, ah, sa mga BBM supporters tayong magkanunan kasi lahat tayo kung may pinag-aralan ka man Ewan ko lang ha, kung may pinag-aralan ka, dapat alam mo na yung tama o mali, lalo bata yung binabanatan mo. Saka hindi naman natin alam kung si PRRD nga, mga DDS supporters ang binabanatan ni Sandro, baka mayroon namang ibang tao, hindi mo alam kasi siya kumakandidato bilang isang uh, deputado sa isang distrito sa Ilocos. So hindi natin alam kung sino ang binabanatan din niya. Baka may narinig din siya sa kabilang panig, sa kabilang partido. Kaya baka yun ang binabanatan niya. So dapat, nag-imbestiga muna tayo, hindi yung bahat ng banat. Tignan muna natin yung side ng kabila. Pero okay lang yun siguro kung nagkamaliman yung bata huwag natin tirahin ng super panglalait yun lang may advice ko sa sa'yo mga kapatid kapamilya, kabarangay, kapuso, uh, kaibigan dyan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Jules R. Black, paki-subscribe naman po. Medyo maliit pa ang ating subscribers kaya nakikiusap po ako sa inyo na kung meron kayong pagkakataon kahit subscribe lang po maraming salamat so ito naman po si George R. Vlogs nagsasabing magandang araw sa ating lahat saan man tayo sa mundo God bless po pagpalain sana tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa Salamat ng marami. Jules R. Vlogs.